жолдошумдун мурунку аялынан эки баласы бар аялы өліп қалғаннан кейін балдар менин колумда чоңойду өз энесиндей кылып колуман келген аракеттин барын жасадым экөөнө тең үй машина сатып бердік. а өткөн жылы жолдошым қаза болуп қалды. анан бұл үйдің ээси менмин бул үйдөн чыктым деп мені қуалап жатат азыр қандай қыларымды билбейм кыймылсыз мүлк атадан балаға калат деген туура эмес түшүнүк мүлк анда жашаған баардык үй бүлө мүчөлөрүнө таандык кеңеш алғыңыз келсе жақындарыңыз менен бізге кайрылыңыз биз сізге ақысыз юридикалық кеңеш берүүгө даярбыз кыргызстандын баардык аймактарында акысыз юридикалык көмөк көрсөтүү борборлору іштеп жатат өзүңүзгө жақын борбордун дарегин ноль үч жүз он эки алтымыш беш отуз төрт кырк жети номер аркылуу билип алсаңыз болот